فماش تسلل ولكن فما لوريس كاريوس اش تعمل يا كاريس جول 1-0 للريال 1-0 لمدريد مش ممكن مش ممكن يا سحار يا بنزيما يا غدار يا بنزيما يا سفاح يا بنزيما خلاص خلاص خلاص خلاص اتحلت الشبكه لالمانيا اداها لالمانيا اعطاها لالماني قرر نيابه عن زملائه انه الكاس للريال مدريد واحد صفر الميرنغي. لوريس كاريوس اليوم حارس المنشن البارح هذا الريال غير عادي هذا الريال غير عادي الريال يقول هي مسرحية مولير التعادل جول واحد واحد ليفربول الحمرة ديما برجالها واحد واحد ساديو ماني ساديو ينقذ ساديو يقتنص ساديو يعود من عاد في الريمونتادا التاريخية هناك في أرض الأتراك تورك قادر على العودة في كييف وبين كييف واسطنبول ساعة ونصف بالطيران طار طير طار طير ويشيل الحمرة شيل كاريوس يتهنى كاريوس يرتاح مارسيلو مارسيلو يوزع كورة عودة له جول عودة له جول يا جارث يا بيل التجربة حتى الثاني histórico. fenomenal. golazo golazo golazo qué gol Real. Real, qué ريال ثلاثة بالفرنسية بيوت بالألمانية Tor بالإنجليزية جول يتعلم يتدرس هدف يضرب هدف يتصدى له جارد بيل ايش بيني بينه وبينك ايش بيني